Америка. Книга из серии «Вокруг света». Отправляйся в незабываемое путешествие по Америке. Познакомься с жителями США и Мексики, Бразилии и Перу. А в пути ты сможешь послушать веселую песенку, голоса зверей, птиц и другие звуки.